картондон кесилген туура эмес формадагы фигуранын ордук борборун аныктайлы бул үчүн бизге жүк менен линия ийне карандаш жана сызгыч керек фигураны ийнеге жүк менен кошо илип коебуз фигурага оордук жана серпилгич күч таасир этет фигура кыймылсыз болгондуктан бул күчтөр бири биринен тең салмактап турат бул күчтөрдүн колдонуу чекиттери бир түз сызыкта жатат дегенди билдирет фигурага вертикалдуу сызык сызыңыз эми биз фигураны башка жерге илип кайра тик сызык сызыгын сызып ошол эле аракеттерди кайталайбыз биз сызыктар фигуранын ордук борбору боло турган бир чекитте кесилишкенин көрөбүз муну текшерүү үчүн ийненин учуна табылган жерине салабыз бул тең салмактуулукта болуп чыкты бул биз аныктаган чекит фигуранын оордук борбору экенин билдирет